और तमन्ना मेरी कोई भी नहीं मैं तो सब पा लिया कवना के सदारा जीने दी आस तू मेरे दिल विच रब दा